पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो बजट बना दो बजट बना दो पैसे वाले मेरा बजट बना वाले बाबू मेरा बजट बना दो बजट बना दो बजट बना दो अरे बजट तेरा शानदार बना दो थाली को मजेदार बना दू नाम मेरा है जेटली बंगला मोटर कार दिला दू ऐसा अब की काम करा दू सस्ता लेन तेरे नाम करा दू गौर से देखे तू मुझको तेरा कारोबार चला दू जी भर के मांग ले मुझसे बजट के इस पावर में जेटली फाइनेंस मिनिस्टर सरकार अपनी पावर में चाहे कोई कुछ भी बोले जेटली बचत पिटारा खोले बातें अपने निभाओ सारे नियम बनाओ प्यार चाहिए क्या सजेस्ट तो कर पे खौफ इन्वेस्ट तो कर मंत्री मैं तेरे काम का काम पे मेरे ट्रस्ट तो कर रहता से वाले बजट बनाते जॉन सजन का कह रही है बाकी पूरी कर दूंगा मैं कोई कसर जो रह रही है पैसे वाले मेरा बजट तू बना पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो बजट बना दो बजट बना